तो जो बच्चे इस बार रिपीट कर रहे हैं या फिर जो बच्चे ट्वेल्थ में उनके लिए एक लेटेस्ट न्यूज है जो बच्चे भी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक सीबीएसई अनाउंसमेंट e आई है ठीक है कैबिनेट में जिस बात का हम लोग प्रस्ताव रखे थे कि एन इस बार कंडक्ट कराएगा कि नहीं एग्जामिनेशन उसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया है मतलब इस बार जितने भी सी e के एग्जामिनेशन होते थे चाहे वो आपके नीट हो जेई हो यू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो ये सब दो साल होंगे एक साल में दो बार होंगे मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के तहत में आप ले सकते हैं कि जो भी चार्टेड अकाउंट्स के एग्जाम होते हैं चाहे आईपीसीसी हो चाहे सीपीटी हो एक साल में दो बार होता है लेकिन यहाँ पे एक बात की दिक्कत पड़ जाएगी कि जो आईपीसीसी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराते हैं और दोनों बार अलग अलग रैंक लिस्ट निकालते हैं दोनों बार बच्चों को अलग अलग क्वालिफाई कराते हैं लेकिन आप सभी को बताया कि नीट और जेई में एक काउंसलिंग के तहत आपको सीट्स मिलती है काउंसलिंग के तहत कॉलेज मिलती है तो क्या इस बार अगर दिसंबर और अप्रैल में दो बार परीक्षाएं अगर हो रही हैं C B S E JEE Main की जो कि एन टी कंडक्ट कराएगा क्या इन दोनों के रैंक लिस्ट अलग अलग बनेंगे या फिर जो बच्चे दिसंबर में दे चुके होंगे उनकी अलग रैंकिंग बन जाए और अप्रैल में जो बच्चे देंगे उनकी अलग रैंकिंग बन जाए अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये संभव नहीं है क्योंकि दिसंबर में भी कॉलेज अलाट करेंगे फिर अप्रैल में भी कॉलेज अलाट करेंगे ये थोड़ा सा अनबैलेंसिंग लग रहा है तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि अपना एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराएंगी और दूसरी बात एग्जामिनेशन एन टी कंडक्ट कराने से दो तीन चीज़ें में चेंजेस आएंगी पहला जो जेई मेन e e का मोड था वो ऑफलाइन था इस बार शायद जो मोड होगा वह टोटली आपका ऑनलाइन में बदल जाएगा जितने भी वेरियस एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट हो रही थी सीबीएसई e से वो अब एन e कराएगा एक आई ए आई सी टी के माध्यम से तो सीबीएसई e इस बात पे कंसंट्रेट कर रहा है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं ठीक है बोर्ड एग्जामिनेशन हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई को दे दिया जाए बाकी जितने भी कम्पिटेटिव के एग्जामिनेशन हैं चाहे वह नीट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है या फिर जेई है वो सारे जो एग्जामिनेशन हैं आप एन ए द्वारा कंडक्ट कराइए यहाँ पे एक बात और है कि जो जेई एडवांस e की जिससे आपको आई सी कॉलेज मिलती हैं वो यहाँ पे एन कंडक्ट नहीं कराएगा ये सिर्फ जेई एडवांस e की अथॉरिटी है क्योंकि ये सीबीएसई e आज तक कभी कंडक्ट नहीं कराई है तो जो भी सीबीएसई कंडक्ट करा रही थी एग्जाम्स वही कराएगा अब एन ठीक है एन का प्रपोजल इस पिछले साल भी आया था जेई मेन जब 2018 होने वाला था लेकिन उस समय कैबिनेट इसको पास नहीं किया था तो 12 तारीख को कैबिनेट ने इसको पास कर दिया अब ये लागू हो जाएगा और अब इसका जो सेटअप है वह सारे registered Indian Societies Registration Act के आने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं जो आपकी सीबीएसई e कराती थी अब वह कराएगी एन अब हम लोग मूव ऑन करेंगे कि क्या इसमें डीमेरिट्स है और मेरिट्स है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एन द्वारा अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है तो क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं क्या कुछ गलतियां हो सकती हैं और क्या कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है बच्चों को जो रिपीट कर रहे हैं या फिर जो जेई नीट e के लिए अपेयर होने जा रहे हैं तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में गाइस हम लोग देखने जा रहे हैं कि एन जो एग्ज़ाम कराएगा उसमें क्या हमारा बेनिफिट है और क्या कुछ ऐसा है जो हमें थोड़ा सा घाटा पड़ सकता है थोड़ा सा हमें हमारे लिए ख़राब हो सकता है जो बच्चे परीक्षाएं देने जा रहे हैं उनके लिए क्या थोड़ा सा हर्डल क्रिएट कर सकता है तो कुछ बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो बच्चों की शिकायत रहती थी कि उनका जो एग्जामिनेशन है थोड़ा अनमैनेड रहता था बहुत अच्छी तरीके से नहीं होता था सेंटर अच्छे से नहीं अलाट हो पाता था कई कई सेंटर्स में गर्मी होती थी कहीं में फैन नहीं चलता था उन चीज़ों को आप दूर करेगा एन नेशनल टेस्ट एजेंसी ये एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी कंडीशन के अंदर आपका टेस्ट पैटर्न कराएगा टेस्ट लेगा इसकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपकी जो टेस्ट है वह बेल्ट मेडल और ग्रैंड मेडल में हो ताकि आपका जो टेस्ट है वह समुचित ढंग से परफॉर्म सके दूसरा इसकी जो सर्विस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है मतलब ये सेवरल ईयर में दो से तीन बार एग्जामिनेशन कराने में सक्षम है साथ में इसकी जो अथॉरिटीज हैं इनको सुपर पावर्स भी दिए रहते हैं आपके पास सीबीएसई e जितनी भी कंडक्ट एग्जामिनेशन कराती थी उससे बढ़ के और उससे रिलायबल आपकी जो सोर्सेज हैं वो एन के पास है अब हम लोग कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं पहला ये अनसस्टेबल बैलेंस को भी क्रिएट करता है मतलब कि आपका जो एन है ठीक है नेशनल टेस्ट एजेंसी तो सबसे पहले जो बच्चे घबरा रहे हैं कि उनको कैसे इस एग्जामिनेशन सिलेबस चेंज होगा क्या पैटर्न तो आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ एन का काम है टेस्ट कंडक्ट करवाना ना कि पैटर्न को डिसाइड करना कि पैटर्न क्या होगा किस तरह से पैटर्न होगा इसका काम है टेस्ट रूटीन वाइज अच्छे से हो पाए सिक्योरिटी लेवल मैनेज रहे ठीक है आपकी कॉपी चेकिंग अच्छे से हो इन सब चीजों को ध्यान दे सकते हैं एनटीए एनटीए सिलेबस चेंज नहीं करेगा आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियोज इसमें साफ से बताया गया है कि एनटीए आने पे सिलेबस चेंज होगा लेकिन भाई एनटीए आने पे सिलेबस नहीं चेंज होता है इसका काम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कराना है दूसरा अनसस्टेनेबल बैलेंस क्रिएट करने का मतलब है कि अगर आपका दो बार एग्जामिनेशन होता है ठीक है इससे बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी साथ में अपॉर्चुनिटीज की भी दिक्कत आएगी जो बच्चे को लगता है कि मेरा तैयारी हो गया उनके लिए तो बहुत सही रहेगा लेकिन जिन बच्चों का तैयारी नहीं हुआ हो सकता उनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज ना मिले दूसरा कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन इंटरप्ट हो सकता है मतलब अगर आपके पास कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा रुकावट आएगी कि एक साल में दो बार एग्जामिनेशन जेई और नेट की पॉसिबल अगर ये करवा दिया तो फिर इसको कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से करने में बहुत ही दिक्कत आएगी तो ये थी टोटल एन की सारी जानकारी जो कि आपको साथ अभी मैं शेयर कर दिया जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी मैं एडअप करते रहूंगा तब तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन भी दबा देना उससे आपको पता चलेगा मैं कौन सी वीडियोस कब अपलोड करने जा रहा हूँ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ लेना उसमें कुछ काम लायक चीजें आप लोग की दी हैं और जल्दी मैं फिजिक्स की टोटल इलेवंथ ट्वेल्थ की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला जो होगा ऑनलाइन क्लास पूरा कुछ लाइव क्लासेस होंगी कुछ अपलोडेड क्लासेस होंगी जिनका फायदा आप उठाइए टोटल फ्री रहेगा और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रहेगा thanks for watching my videos keep watching